Illetve még egy előző hozzászólása, hogy nem működik ez a dolog, ezt már tapasztaltuk, nem működik ez a dolog, hogy nem támadja senki az önkormányzatot. Mi a hármas körzetben pontosan ezt játszottuk végig, akkor a, a csoportnak, aki megpróbálta a, a saját érdekeit érvényesíteni. Ugye az iparterületbővítés meg a szeméttárolás ellenében. Az volt a vélemény, hogy jaj, hát ne, ne menjünk nekik, és ne, ne többen javasolták a jogi eljárást. Bármikor, amikor törvénysértés van, akármi van, és mindegy, hogy mire, mire, mire fut ki a vége a történet, azt, ezt az eljárásokat haladéktalanul el kell kezdeni. Ott akkor a csoportnak a véleménye az volt, hogy jaj, hát nem, ott az eredmény. Most nézheti mindenki a 8 méteres ipari csarnokokat. Ebben az esetben is, ha valaki törvénysértést tapasztal, már pedig itt vastagon vannak, törvénysértések, akkor ezeket az eljárásokat meg kell kezdeni. Nem működik ez, hogy nem támad senki az önkormányzatra, mert, ha, mert hogyha nincsen ellenvélemény, nincs fellépés, <clears throat> akkor nem történik semmi. Ezt a partnerséget, ezt úgy fogják lerázni, mint a kutya a vizet.